O Concello de Vila de Cruces presentou esta grande obra nesta rúa emblemática de Vila de Cruces e, bueno, pois vai a moi, a moi bo ritmo, non? De feito, e das obras do Reapón que vai máis avanzada, non? A Deputación de Pontevedra cree total e absolutamente na importancia do mundo local. Creemos que Os gobernos locais son quen mellor coñece o territorio e, polo tanto, hai que respetar a súa autonomía, hai que aportar recursos para que se poidan facer as obras que precisan os concellos, hai que garantir que haxa servicios. Normalmente as gracias teño que darlle a xa guai, non ela, non ela, non ela nós, non? polo traballo, polo bo traballo que estás a facer, pola mao grande que nos estás botando aquí por Cruces, que é unha mao para nós moi importante, porque os concellos temos o diñeiro que temos. Se non chega a ser pola parte de Diputación, en este momento que Diputación está botando a mao moi fuerte, está apostando moito por Cruces, eh? para nós esta obra sería completamente inviable, esta obra non se podría facer para nada se non chega a ser por mao de Diputación. intentar eh, facer este tipo de obras, que sean obras eh, peoniles, que se adapten para peatón e que se adapten para eh, pa capa rodadura para coche, non? pero dando sempre preferencia ao, ao peatón.